Mulu nih layangan. Sulap kan loh. Thank you. Ini kau kunung itu anak adul nih. Wis tak dadi wi. Ora metok ulan titik. Tak ulan. Tak Neng lampune ra Jun wi Jun. Saya mundur saya neng anu truk tiba oh lewat ngalor kayak oh itu oh hai Hey. Hey. Wush, muka langsung. Apa ini orang muni ngono? Nasang opisan. Oh, rada di. Nyantol apa enggak? Palin na, Sepertinya tidak bisa. Untuk yang pertama. Eh? Iya. Uji coba yang kedua, Lur. Dek ini orang mumbul dek ini. diumpulin nah ini alah ucul anu nih bedat dong murah bedat itu bedat kilayan sing dek ini lur dek ini udah kita mumpul anginnya udah eneng ini kita diumpulin nah jongkinnya salin nih Layang amu anu dhewe rombolin, Din. Rombolin karo ana. Kapan? Dini. Wes. Lagi ke ora? Sane ning sawah mari. Iya nek layang jenis kae tre iya butuhe. Angene buka gede. Iya, Pak. Kira-kira Sik Jun. Ketenan Jun. Wes, kerucut Lampu Lampune nyala, Lur. Layangan yang kemarin. Uh, hilang nyanti layangan ini. Wuh, layanan langsung tadi. Ternyata lampunya mati. Momon, bunda deh, mon. Ganti batu. Ganti batu? diundangnya lur lampunya rampan lur skadung mumbul lampunya rampan iya rampan man Nanti kuih lampu ini orang nyala diduk ini mana Wes mening, nasang akhirnya. ternyata nasang dan modok bingung di momonya oh jalan wayang si kapan rasito sida saula blur gandol kalu anu kan tali ini kan lo gandol kan tali ini aja tali gocine mesti kan ujungnya kan sawangan kalu karo anu kelengkeng nih Eh? Lengkeng kuwi kok sing nyantol kok. Ora kok. Pang durene. Hah?